الناس بما ان هي متابعه للشان العام بشكل كبير في الفتره اللي فاتت دي لاحظوا صدور مجموعه من القرارات الجمهوريه القوانين آه، يوم 8 ديسمبر يعني هي المفروض ان هي اتمضت يوم 6 وصدرت في الجريده الرسميه يوم 8 فيما يتعلق بادخال بعض التعديلات على مجموعه من قوانين الضرائب آه، يعني على راسها طبعا تعديل قانون الضريبه العقاريه وتعديل بعض مواد الضريبه على الدخل وتعديل بعض مواد آه، القانون بتاع الضريبه على المبيعات وضريبه الدمغه هم دول المفروض الاربع قوانين تم استهداف 50 سلعه وخدمه لرفع اسعار عليه طبعا اللي حصل انه الاعلام الحكومي قعد يقول انه دي الخمور والبيره والسجاير وكلها سلع ضاره وهي سلع ترفيهيه والمياه المعدنيه والمياه الغازيه والحاجات دي كلها وده آه، غير صحيح لانه ده مجرد يعني هم اخذوا اول اربع خمس سلع مكتوبه في الجدول انما طبعا لا في مجموعه سلع وخدمات عليها تساؤلات عديده يعني من ضمنها مثلا الاعلاف من ضمنها المبيدات الحشريه آه، والاسمده اللي هي مدخلات للانتاج الزراعي اللي هي هتاثر على الفلاحين بشكل مباشر وعلى كافه المصريين بشكل غير مباشر اللي هم بييجوا يشتروا اكل كمان شويه هيعلى يعني سعره في مقابل رفع هذه الاسعار فمثلا هنلاقي هنا انه من ضمن الصنوف او الاصناف اللي تم آه، زياده عليها او فرض عليها الضريبه بتاعه المبيعات آه، زيوت نباتيه آه، غير المدعومه يعني تم استثناء الزيت بتاع التموين انما زيوت نباتيه للطعام ثابته سائله جامده منقاه مكرره زيوت وشحوم حيوانيه ونباتيه مهدرجه جزئيه الى اخره فطبعا احنا بنتكلم هنا عن سلع غذائيه آه، جزء كبير جدا من المصريين بيعتمد عليها يعني آه، انا ما اظنش ان الغالب من المصريين النهارده بيعتمد على الزيت بتاع التموين مات التذاكر بتاعه القطر آه، تم وضع عليها الضريبه 10% وكذلك بالنسبه للنقل بين المحافظات وكذلك طبعا بالنسبه لموضوع المحمول لان طبعا هم كانوا عاملين يفكروا في زياده الضريبه على المحمول اللي هي 18% بالاضافه الى تحصيل ضريبه مبيعات بواقع 25 جنيه يعني عن كل شريحه محمول جديده. ضريبه المبيعات هي ضريبه غير مباشره. لانه لا يتم جمعها بشكل مباشر من المواطنين على حسب قدرتهم على الدفع انما بيتم تحصيلها كنسبه من اسعار السلع الضرائب غير المباشره هي ضرائب رجعيه يعني عكس الضرائب التصاعديه لان هي بتحمل فعليا المواطن الافقر العبء الاكبر التعديلات الضريبيه دي است... يعني استحدثت بعض الشرايح وطبعا اكثرها يعني اللي تم الاشاره ليه هو شريحه دخل ما بين آه، 45000 جنيه في السنه لمليون جنيه في السنه كلهم بيخضعوا لنفس سعر الضريبه بحيث انه في النهايه الاعلى دخلا بيدفع سعر قريب جدا من الاقل دخلا يعني هو في النهايه اللي بياخد 50000 جنيه في الشهر آه، في السنه مش زي اللي بياخد مليون جنيه في السنه انما الاثنين بيدفعوا نفس السعر في النهايه وزير الماليه اللي بقاله سنه بيتفاوض مع صندوق النقد الدولي واللي هو استمر بعد انتخاب آه، الدكتور محمد مرسي آه، هو في النهايه كان يعني ابرز الوجوه في وزاره الماليه ايام يوسف بطرس غالي وبالتالي احنا بنتكلم عن نفس الفريق بنتكلم عن نفس المجموعه بنتكلم عن نفس القناعات ونفس التصورات وبنتكلم عن نفس العلاقه مع صندوق النقد اللي هو عاد مره اخرى الى الصوره بشكل مذهل وبشكل سريع جدا. برنامج الحكومه ده طبعا بيشمل السياسات العامه الاقتصاديه والاجتماعيه الاساسيه وطبعا على راسها السياسات الماليه آه، على مدى عده سنوات الجايه عشان الصندوق مش هيدي الفلوس كلها دفعه واحده للحكومه وهيراقب الحكومه هتطبق ايه ومش هتطبق ايه. وبالتالي الحكومة كانت راغبة في إظهار التزامها بما تم الاتفاق عليه من خلال مجموعة من الإجراءات اللي بتظهر التزامها بهذا الأمر فمثلا نلاقي انه تم اتخاذ القرار بتاع رفع الدعم عن بنزين 95 في الاول خالص وتلا آه، آه، رفع الاسعار بتاعه المحروقات يعني بتاعه الوقود آه، للمحطات الكهرباء وما ترتب عليه من القرار بزياده اسعار الكهرباء بنسبه تتراوح ما بين 45 ل 50% وتسري اثر راجع من ديسمبر فالناس ابتدت تحس بالفواتير بتاعتها آه، وطبعا برضو في صدر قرار بقانون ما حدش اخد باله منه بترشيد توزيع انابيب بوتاجاز من الاول من يناير اللي هي مع بدايه الشتاء آه، اللي هو بناء عليه الانبوبه هتتوزع ب 8 جنيه للي معاه بطاقه واللي معهوش بطاقه يشتريها ب 30 جنيه من يعني من السوق الحر المفروض آه، دي كلها مجموعة آه، آه، قرارات الغرض منها بالأساس هو إظهار إن الدولة ملتزمة بتخفيض العجز بتاع الموازنة من خلال تخفيض بند الدعم اللي هو ليه علاقة بالإنفاق. اللي حصل طبعا إنه نتيجة الأزمة السياسية الجارية تم اتخاذ القرار ب يعني صدر قرار جمهوري بتأجيل تنفيذ التعديلات على قوانين الضرائب. هو مش إلغاء هو تأجيل برغم ان هي علقت وفي الاغلب العام هيجري تنفيذها اول ما الاستفتاء يعدي آه، الا انه آه، صندوق النقد اعتبر ان دي بادره لعدم الالتزام ولعدم قدره الحكومه على الالتزام بما تتخذه من قرارات وطبعا ده شيء ملحوظ يعني وترتب على ذلك ان هم اتفقوا مع بعض ان هم ياجلوا النظر في القرض اللي ب 4.8 مليار دولار شهر من دلوقتي